vínculo con el arte vine desde mi abuelito, Carlos Zurita, que era un artista metido en escultura, en la plástica. Y bueno, fue como me enamoré del arte porque un día lo vi en el suelo y estaba jugando con plastilina literal. Y yo cuando lo vi pues fue como un choque porque era del adulto en el piso lleno de colores y, y él me jaló. Realmente fue mi primer contacto y fue cuando me enamoré de la plástica. Fui creciendo y mi abuelo murió, pero yo seguí pintando y a los 14 años descubrí el teatro, que me dio otra manera de expresarme, pero regresé a la plástica y mi discurso con la plástica empezó porque soy del DF y me siento asfixiado, salgo a la calle y, todo el tiempo pienso que ya somos demasiados. Entonces mi pintura se vio permeada de mi sentir. Este es mi trabajo anterior tiene que ver con aglomeraciones en, espacios pequeños y es ese diálogo de las, del humano, cómo ha encontrado permanecer, crecer en espacios reducidos y siempre encuentra un orden en el caos. Es otro mural y tiene que ver con, la, con el diálogo, tiene que ver con, con ese roce del humano y el humano más el humano dentro del humano y que nada más pensamos en nosotros como la especie principal. Headphones nace de romper la estructura para poder comprometerme en temas que venían fragmentándome, venían molestándome. Pude hablar del suicidio, pude hablar de la compasión, de la pedofilia. Entonces tengo una pieza que se llama La, Santa Selfie, que habla de la iglesia con la sotana y se alcanzan a ver unos piecitos de niños. No se le ve el rostro, se está tomando una foto y tiene los audífonos puestos. En mi obra los audífonos significa el no me interesa, no me importa lo que pienses de mí. Porque cuando nos ponemos audífonos, nosotros escogemos la música y nos aparta totalmente de la realidad. Cada vez somos más morbosos y entonces aprovecho lo morboso que nos hemos vuelto para poner un pene enorme y que la gente lo entre de lo sexual a lo social. Porque si fuera al revés de lo social, la gente no entraría a la galería, no vería mi trabajo, porque la gente no quiere reflexionar. Y lo veo, es una trampa y la gente cae la gente entra pensando que está hablando de, vaginas gigantes y de penes gigantes, pero cuando se ven inmersos en la trampa, se dan cuenta que es una persona tirada en la calle pidiendo auxilio y que nadie lo está auxiliando y, y al contrario, lo están grabando para subirlo a las redes. Hago foto aproximadamente hace 10 años, pero tengo 5 años tomando foto accidental. Mi foto tiene que ver con la comunicación del humano con los objetos y el cómo van tomando otro sentido a partir de, de que dejan de, de, servirle a otra persona y pasan a, otro contexto. Realmente no entiendo la sociedad, no entiendo mi entorno, por eso siempre mi búsqueda con el ser humano, con, con su roce, porque me cuesta trabajo embonar con la sociedad. Mi madre me, cuenta que yo siempre en las citas infantiles no convivía, no agarraba el balón de fútbol y estaba jugando. Ahí la historia de que manejaba una capita. Tenía mi capita de mago porque siempre me ha gustado la magia y manejaba mi capita de mago con mi varita de mago. Y mi manera de fluir sí ha sido una soledad. Y me metí yo en el concepto de que podía yo crear cosas a través de mi imaginación. Esta es la varita de, que les contaba, es una varita mágica. La tengo desde muy pequeño, tres años, dos años, me la regaló una tía y siempre la traigo conmigo, es un amuleto de la suerte. La plástica para mí es el poder expresarme a través de los colores, a través de, ese vínculo que tiene mi cabeza con mis manos, con mi cuerpo, de las sensaciones que tengo al tocar la pintura, al tocar la plastilina. Tengo mucha obra que hice también murales eh, como en España, trabajé en España y trabajé mucho en la calle, hice mucho mural en calle, porque necesitaba hacerlo, no tanto porque me fueran a pagar o, por una beca, sino simplemente porque necesitaba dejar un rastro. Era muy importante para mí empezar a marcar mi, rastro con la sociedad. Entonces, pues dejé plasmado en, muchos, en muchas paredes ahí trabajo mío. El proyecto de la galería clandestina, Galería Clandestina, nace de la censura porque cuando nació Headphones yo tenía las piezas y empecé a buscar espacio y de las personas y espacios que me acerqué, totalmente fue censurado literalmente por la apertura que tiene y el diálogo que abre Headphones. Me dijeron que no iba a estar y como artista tuve la iniciativa de buscar un espacio, poderme mostrar y aparte poder darle la oportunidad a otros artistas de poder mostrar sus piezas. Yo no estoy encontrando el hilo negro de nada, simplemente quiero que el otro se cuestione de la gente que está en la calle, en situación de calle, eh, de, lo que está pasando con la basura, de lo que está pasando como nosotros con, la tecnología. A final de cuentas somos esa maquinaria y todos estamos eh, unidos y lo que haga uno al otro le, debe de importar, al otro estamos dentro de la maquinaria de la sociedad. Por eso es importante cuestionarnos. Encuentro mi motivación diaria en, la reflexión de mi vida, cuando reflexiono dónde estoy y qué estoy haciendo, em, me falta mucho por dar, por compartir. Y de, de ahí ese motor, porque tengo muchos pensamientos que quiero llevar a, cabo, plasmarlos. Y, y, siento que el tiempo pasa muy rápido. Siento que también he estado estacionado en lugares, en conceptos que me han ayudado, pero es el momento de, plasmar todo lo que he ido recapitulando de mi vida. Es momento de llevarlo a la, plástica, a la escena, a los videos, a la fotografía. Y ese, es, y ese es todos los días, me levanto y pienso que falta mucho y tengo mucho que dar.